Thank you. Я тебя наберу тоже? Я помню. А ты помнишь? Как меня зовут? Да. Идет. Идет? Давай сохраню. Под, подожди. Давай я сохраню сначала. А, я тоже. Ты тоже сохрани. Бывает такое, да? Потом забудешь и все. Мало ли. Все может быть. Нет. А как? Отрешенность? Да. Да? Смотри. Только сейчас отрешенность. Это сейчас только набрал, да? Да. Но я все ждал, когда ты спросишь. Специально. Что ты скажешь? И вот я подумал, что ты скажешь, то и напишу. Вот так. Это очень удобно, Да. Смотри, а, я завтра весь день буду занят, а послезавтра я буду свободен. Послезавтра у меня у мамы день рождения. Да ладно. Я запомню. Вторник. Отличный день, я думаю. Вторник. Хорошо. Вечером. Я тебя наберу днем. Днем наберу э, послезавтра, когда мама день рождения будет. Хорошо. Все, приятного. Пока.